гаражи. Там все закрыто. Втроем нас пустили. Да, нас троих. Потом. Давай пакеты мне. Сначала нам самому Это не только города. символ, это магический ритуал. Да, давай. Подожди. Здесь два ключа. Давайте По замку. Потому что закрепляя физический э, предмет физической реальности, вы делаете, грубо говоря, это. Не информационную переменную, а физическую переменную. То есть, ну, если смотреть в рамках жизни, она может стать и константой. Главное, чтобы вы знали, что он ваш. замочек. Какое это дерево? Раз, два, три, четыре. Это центральное дерево. информации в самый центр. Пойдем как вам молодожены? это? Пойдем выбрасывать. Пошли. Пошли вон туда. Дай Костю фотик. Я, наверное, не буду э, вас именно сфоткать или на видео? Пока музыка играет, играет, может быть, можете потанцевать. Это свой выкидываешь, свой There you go. что это, я не понял. Спрятался. А тебя можно сфотографировать. Там концерт.